别人在外想念你，亲爱的妈妈。流浪的脚步走遍天涯，没有一个家。冬天的风啊，夹着雪花。 把我的泪吹下，让别人在外想念。 下着雪花。